Huh? 那之间的距离好像忽远又忽近。干嘛？嗯。 干嘛呢，图图？ <sighs> 不是我这钱怎么得？ たね。 yavaş it. stink, stink, stink, stink, stink, stink, stink. You're. right, ladies and gentlemen, that was very good. We're going to do the whole thing one more time. Follow my step. 잊진 것처럼 만나죠 눈만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 기 no, no, no, no. mm? Mm? Mm?

साल to say they call me, call me. Bessie, Bessie. Pachichu. Exactly, exactly. believe. Three, two, one，三。林外的小路，看花香漫步。我和满天的元素，城门下漫步，游回廊的深处。妖精跳着舞，守护你。 我找了一个多小时的猫，没找到。 二个品。 会转圈跳。 Mm-hmm. uh, uh, uh, uh.

是说哪样你都要来反驳，你个杠精儿啊！你脑壳进了浆糊吗？我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳。迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。喝瑶瑶，不吃瑶瑶。喝瑶瑶，不吃瑶瑶。喝瑶瑶，不吃瑶瑶。吃丽丽，不吃。 难过吧，没有办法，我就是这么强大。追不上我啦来来来。 No. No. Hot. Hot. No. Hey, Stella. You're gonna burn yourself. <laughs> oh, no. Thank you. 准备好了吗？ happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say meow. すぐにきてしまうものよかわいいはん 바랑 바라 바랑 빵빵 빵 바랑 바랑 빵 바랑 바랑 바라 바랑 빵빵 You probably think that you are better now better now you always 할 만한 사람끼리 이 정도 거짓말에 속아주는 게 아닌가요 早安 やめてください傷つくのあなたのために Здравствуйте. 咬咬，那你还咬吗？有人。 no, no, no, no. <laughs>